Itong pusa na to, tulog na tulog na naman. You know, yan. Mm. Saan ka galing kagabi? Bakit ganyan ka na naman, ha? You know? Tignan nyo, guys. Yan, oh. Yan. Kagabi. Kulit, eh. Yan, tulog kasi. Ni. Nanligaw. Ano ka? One. You know. Matang dilat. Dilat ang mata ni Minion. Nangya ka. Ina, inahanap kita kagabi. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Sanligaw ka na naman. Tapos ngayon kang uwi, tutulog-tulog ka mamayang gabi, lalabas ka na naman. Ha? Lalabas ka na naman. Ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Na? Sabi mo? Sabi mo? Ha? Walang... alam mo yan, yan ano, ano kasi yan, oh, oh yan, yan, yan. Oh, yan. <laughs> Bakit nakalabas yung ano mo, minion? Ha? <laughs> Ba't nakalabas yung ano mo? Ha? Bakit? May nililigawan ka na sa labas? Ha? May, may, may nililigawan ka na? Alam mo na magpamilya? Alam mo na magpamilya? Ha? Tingnan mo nga, oh. Ayan, oh. Bakit nakalabas yan? Ha? Bakit nakalabas ang ano mo? Ha? Ha? Bakit? <laughs> yan. Yan ang napapala mo pag ano, lagi kang nasa labas. Hmm? Yan ang napapala mo. Hindi porket guwapo ka. Wow! Bakit, bakit mo ako, bakit mo ako tinutulugan? Ha? Bakit mo ako tinutulugan? Nag-uusap pa ta- Halika rito. Halika rito. Nag-uusap pa tayo, ha? Nag-uusap pa tayo. O yan, hindi mo, hindi mo, pa, hindi mo pa matanggal-tanggal ang mutak mo. Nanliligaw ka na? Ha? Isa. Saan mo nililigawan yung ano? Ha? Saan mo nililigawan ang ang iyong girlfriend? Wow! Tinan mo nga, oh. Hindi. Yan, oh. oh. Wala na. Ilang days na kayo? Ha? Ilang days na kayo? Yan, lalabas ka na naman mamayang gabi. Kaya tutulog-tulog ka na naman. ha? O yan, dilat na dilat ang mata mo. Kasi, nag enjoy ka. O yan, Pati, pati buntot mo, gumaganon-ganon. Mm. Lana. Oh, ayan oh. Oh, oh, oh, gumagalaw-galaw pa. Galing mo ha. Galing mong, ano ha? Galing mong pusa ka ha. Yan, tulog ka na naman. Sige, matulog ka na ha. Oh, tulog ka na. At manliligo ka pa mamayang gabi ha. Tulog ka na ha. Okay. Tulog na. So yan guys. Yan, tulog na ang ating ano, aking minion. Ikaw ha, hindi ka na nagpapaalam kagabi ha. Hindi ka, hindi ka nagpapaalam kagabi, Nag, nanligo ka pala ha. So yan guys, tulog na naman. Matutulog na naman ang pusang gala. <laughs> Di ba? Pusang gala. Okay? Oh, see you. Bye-bye. Bye-bye na kayo niyan. Bye-bye. Bye-bye. Aray! Wait! Mm, mm, mm. Ikaw ha? Bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye. Oh, say bye-bye namin yan. Bye-bye. Ow! Ikaw ha? Bye-bye na. Ganun no? Oh. Bye-bye. Bye-bye. Say, say bye-bye namin yun. Bye-bye. See you in our next vlog. Bye-bye. Sabihin mo, bye-bye. See you in our <laughs> next vlog. Bye-bye. So don't forget to subscribe with our channel. And please uh, click the notification bell. I am Minyan Sawadi. Crap.